Hey guys, welcome back to Vlogs by Bhavika. मैं हूं भाविका बसी तो so, आज मैं आपको लेके आई हूं D B H D boat house Vidyadhar Nagar Jaipur के वीके एरिया में है डी बोट हाउस यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्विमिंग पूल है यहाँ पर प्रोजेक्टर है यहाँ पर डिस्क है मीन्स आप फुल फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप आइए अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी सी शाम बिताने के लिए यहाँ पर आप आइए दी बोट हाउस में तो ये है D B H D boat house the boat house is truly committed to excellence और the boat house is located near Malpani hospital Vidyadhar Nagar Jaipur this venue has a refreshing vibe which is welcoming और यहाँ का डेकोर भी मुझे बहुत ही वेल well डिज़ाइंड लगा आप यहाँ पर पूल पार्टीज कर सकते हैं स्विमिंग क्लासेस ले सकते हैं या फिर कोई फंक्शन के लिए कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं मैं आपको यहाँ का ऑफिस दिखा रही हूँ इस टाइम और नंबर जो है ऑफिस का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ वहाँ पे कॉल कीजिए और बुक कीजिए इस वेन्यू को अपनी नेक्स्ट पार्टी के लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ दी बोट हाउस के स्विमिंग पूल में जहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं वो सिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं गाइस ये स्विमिंग पूल है और यहाँ पर ट्रेनर हर शाम को आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को ये देखिए अंडर वाटर स्विमिंग सिखाते हैं उनको ये देखिए छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग सीख रहे हैं वाह <laughs> Very good, very good. go. Wow. ये अंडर वाटर स्विमिंग हो रही है इनकी oh my god very good very good यहाँ के स्विमिंग पूल में आपको क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा great swimming class session for kids and adults and best part पता है क्या है यहाँ की they don't use harmful chemicals to treat this water. They use fit curry. और आप रिलैक्स कर सकते हैं अगर आपका बच्चा यहाँ पे स्विमिंग सीख रहा है आपका पार्टनर यहाँ पे स्विमिंग सीख रहा है तो यहाँ पर आप आराम से बैठिए उनको स्विमिंग सीखते हुए देखिए एंड जस्ट रिलैक्स अब मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ और ऊपर से आपको पूरा दी बोट हाउस का व्यू दिखाती हूँ चलिए great ambience with amazing greenery the boat house का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है वो ये कि they don't allow stags to party here सिर्फ कपल्स या फैमिलीज या फिर गर्ल्स का ग्रुप ही यहाँ पार्टी कर सकता है या फिर स्विमिंग सेशन ले सकता है आपको एक बात बताऊं मुझे ना डी बोट हाउस से बिल्कुल गोवा वाली फील आ रही थी एक्चुअली जब हम लोग घूमने गए थे ना साउथ गोवा तो वहाँ जिस रिजॉर्ट में हम लोग स्टे किया था हमने वहाँ मतलब वैसी वाइब्स ही आ रही थी मुझे डी बोट हाउस से सो गाइज यहाँ पर डिस्क भी है कोई पार्टी कर सकते हैं या फिर कोई और सेलिब्रेशन अगर आप यहाँ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं डी बोट हाउस में डिस्क वॉज कूल आज एक्चुअली कोई पार्टी नहीं थी यहाँ पे इसलिए आराम से मैं यहाँ पर शूट कर पाई वरना थोड़ा सा मेरा शूट करना डिफिकल्ट हो जाता और डिस्क के अंदर ही आ, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट भी किया हुआ है अगर आप डांस करते करते थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप बैठिए आराम से एंड डेकोर मुझे काफ़ी अच्छा लगा डिस्क का भी तो अभी मैं आपको लेके जाती हूँ डी बोट हाउस के ओपन बार में जी हाँ ये है डीबीएच का ओपन बार डिस्क के बाहर ही ये बार का ब्यूटीफुल सा सेटअप दिया गया है विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव मतलब एक तरफ पूल एक तरफ डिस्क और आप आराम से इंजॉय कीजिए अपनी ड्रिंक्स को यहाँ आप अपनी पार्टी के लिए अपनी चॉइस के हिसाब से डेकोरेटर्स ला सकते हैं to enhance the beauty of this venue देखिए यहाँ से लेके मुझे यहाँ ये सारे टेबल्स नज़र आ रही हैं चेयर्स और ये सब है सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ किया हुआ है बाहर से आइए आप अपना स्विमिंग सेशंस लीजिए उसके बाद डिस्क एंजॉय कीजिए और अगर आप स्नैक्स यहाँ बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं बहुत ही प्यारा सा सेटअप दिया गया है यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस साइड भी है उस साइड भी मैंने आपको बताया फिलहाल तो डी बोट हाउस का रेस्टोरेंट वर्किंग नहीं है इसलिए केटरिंग के लिए भी आप बाहर से ही केटरर्स अरेंज कर सकते हैं और आपके इवेंट को एक फन एंड मेमोरेबल अफेयर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डी बोट हाउस की प्रोजेक्टर अभी यहाँ पर पूरी तरह से रेडी नहीं है अभी वर्क चल रहा है ये देखिए यहाँ पर पूरा प्रोजेक्टर बनाया जाएगा प्लस ये सामने जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट है ये देखिए ये अभी पूरी तरह ये भी कंप्लीट नहीं है ये हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस है this venue is super relaxing and will definitely add value to your event so so guys ये था मेरा आज का व्लॉग मैं आज आपको लेके आई the boat house I hope आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूसडे को कुछ नया कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी जयपुर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूंगी आपके साथ till then stay safe and keep asking your life, okay, now what?